débemos salarial, casi nada, con un salario medio de entre 800 e 900 euros, con unha capacidade de aforro prácticamente nula. Así é como se xestiona Deus, así é como xestiona Toñita e compañía, Carmiña e compañía, a xestión do Grupo Deus. Porque tedes que saber unha cuestión, a día de hoxe, e hasta este momento, 66. Entón a pregunta clara, onde van os cartos do traballo que se fixo? Non nos vai quedar máis remedio que rematar este conflito na rúa para trasladalo ao xuzgado, porque vai haber que judicializar 103 despidos, casi nada, case nada. Cando se non fora por esa reforma laboral, a Consellería teía neste momento que atestado botaron os despedimentos. Queremos cobrar! Queremos cobrar! O conflito continúa e todos os días desta semana, igual que toda a semana que ven, van continuar os trabalhadores coa convocatoria da folga. O que vai a superior que de todos os días da semana vamos a estar concentrados dentro das instalacións da fábrica dende as sete da mañan hasta a hora que aguante o corpo. Aquí é! hay mucho trabajo que atender y hay tenemos que atender